Vipimo vya vinasaba yani DNA vya mwili wa mtoto mabirika Wilson mwenye umri wa miaka 8 aliyefariki dunia Aprili 16 mwaka huu wilayani Magu pamoja na vya wazazi wake vimeonyesha ni mtoto wao. Uchunguzi huo unapingana na madai ya awali kwamba mtoto huyo amekutwa akiwa hai katika wilaya nyingine ya Kwimba mkoani hapo. Vipimo hivyo vilivyofanywa na wataalamu wa afya wakishirikiana na wataalamu kutoka ofisi ya mkemia wa serikali baada ya kupata kibali cha kufukua mwili na kufanya vipimo kutoka mahakamani vimeonyesha kuwa mtoto aliyeokotwa wilayani Kwimba Aprili 27 hana uhusiano na wazazi hao, hivyo mtoto wao halisi ni yule aliyeugua na kufariki dunia Aprili 16 mwaka huu. Hayo yalibainishwa mwishoni mwa wiki na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa aliyesema kuwa baada ya kubaini ukweli huo, jeshi linawashikilia wazazi wa mtoto huyo ambao ni Wilson Bulabo mwenye umri wa miaka 35 na Helena Robert mwenye umri wa miaka 33 kwa kufanya udanganyifu na kuzua taharuki katika jamii, wakitaka kujipatia mtoto aliyokotwa ilhali siyo mtoto wao ananukuliwa akisema kuwa haiwezekani kwa kipindi cha siku kumi tu wazazi wawe tayari wamemsahau mtoto wao ambaye wamekaa naye kwa kipindi cha miaka minane na kuanza kumfananisha na mtoto ambaye siyo wao.